नमस्कार घमासान हेल्थ में आपका स्वागत है आज हम आपको बताने जा रहे हैं बालों से जुड़ी समस्याओं के कुछ उपाय जिनसे आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे तो आपको बता दें जिन महिलाओं के सिर तथा बालों में रूसी पड़ जाती है वे उन्हें दूर कर बालों को स्वस्थ तथा घना बनाए रखने के लिए निम्न उपाय कर सकती हैं सिर पर पसीना आने पर उसे ठंडे पानी द्वारा अच्छी तरह धो लें बालों को हफ्ते में एक बार बेसन तथा आंवले से धोएं। बालों को उंगलियों के बंधन में ले जाकर जोर से खींचे नियमित रूप से ऐसा करने पर सिर की त्वचा मजबूत होती है तथा बाल घने उगते हैं रात को सोने से पहले बालों को कंघे और ब्रश की सहायता से अच्छी तरह साफ कर लें कंघे या ब्रुश को सदैव बालों की जड़ से ही प्रारंभ करें इन सावधानियों को बरतते रहने पर कुछ दिनों पश्चात आप देखेंगे कि आपके बाल भी अत्यंत सुंदर काले और स्वस्थ हो गए हैं जिससे आपका आकर्षक व्यक्तित्व और भी निखर उठा है